昼間の街は静かすぎた子供の声がマンションに反射してる井戸端会議の横を通過するゴミ収集車それらの風景が俺を錯覚させるもしかしたら平和なのか もしかしたらこれは平和なのか嫌なことがあっても嫌なことがなくてもカラスが泣いてるし電線が揺れてる俺の気持ちとは裏腹 か別に関係ない普通の街の風景もしかしたら平和なのかもしかしたらこれは平和なのか根拠ない希望をはらんだ錯覚かそれともこれが本当の平和なのか どこかの平和でどこかの平和じゃないのか人は部屋の中は俺の中は自分の中のどこ チャンネル